هو فعلا مش مشكلة الوصف والتمييز آه، مشكلة كبيرة جدا في مصر وأعتقد إن هي في المنطقة العربية كلها وبتشكل أكبر عائق قدام جهود مكافحة آه، الوباء يعني وإن إحنا نقدر آه، نتخلص من انتشاره أنا أقدر أقول برضو إن حصل تحسن بسيط قوي عبر الوقت مع الجهود اللي بتبذلها المنظمات خصوصا المجتمع المدني وبرضه الدولة وزيادة التوعية لكن مازال عقبة كبيرة جدا آه، يعني هو بالنسبة للناس وخصوصا في مجتمع محافظ زي مصر آه، مقترن بسلوكيات سيئة السمعة مقترن بانحرافات أخلاقية الفيروس بيصيب فقط الفئة اللي هي بتبقى آه، منحرفة يعني سيئة السلوك فحتى من جهة رفض التثقيف الجنسي والتعليم وسائل الوقاية بتقابل بمقاومة وكمان بيبقى بينظر ليها على ان كأن دي دعوة يعني لتسهيل الانحلال الاخلاقي او دعوة للشباب ان هم يعني لا يتمسكوا بالفضيلة فدايما بتحصل الاستقبال ده والحقيقة اللي بيساعد فيه ان حتى الرسالة اللي كانت بتوجهها أجهزة الدولة أو البرامج اللي في وزارة الصحة المسؤولة عن مقاومة الإيدز كانت آه، بتصور اللي هو الشخص المصاب آه، بأنه آه، بس هو شخص يعني أصيب بيها بسبب سلوكياته وإن هو آه، يا إما ضحية وبتكتفي بإن توجيه رسالة التخويف الحقيقة إن في جزء يعني في ديمومة الوصم رغم الجهود اللي موجودة ممكن آه، يرجع إلى آه، الجهات الرسمية شوية يعني رغم ان في جهود مثلا في وزاره الصحه والبرنامج الوطني لتطبيق برامج آه، اللي هي آه، في الميدان والوصول الى الفئات اللي هي بتبقى سلوكياتها معرضه للخطر زي متعاطين المخدرات وكده فبتلاقي في الناحيه الثانيه ان الداخليه بتقبض عليهم وان آه، مثلا بدل ما بتوصل لهم ان طيب تعالوا اكشفوا عن حالتكم وقللوا الضرر بتاع الممارسات دي فما زالت مثلا وزاره الداخليه شايفه انه لا ان افضل طريقه ان احنا نلم الناس دي ونحطها آه، في السجن يعني اذا انت تقدمت خطوه الممارسات دي بترجعك ورا عشر خطوات الوصم حتى وصل للعاملين الميدانيين نفسهم يعني آه، نظرا لانك عايز توصل للناس اللي هي مش سهل وبتخاف ان هي تيجي المراكز الصحيه او تيجي تاخد المعلومات او تاخد طرق آه، الوقايه فانت بتحاول توصل لهم آه، بيتم القبض عليهم هم نفسهم آه، وكانت حصلت يعني حتى حتى من كذا سنه ونرجو انها ما تتكررش تاني يعني ان كان قبض على بعض الشباب آه، بتهمه ان هم ليهم علاقات جنسيه مثليه آه، رغم الحقيقه ان هو يعني قبض عليهم في شقه ما كانش في اي آه، ادله ماديه على التهمه لكن يعني كشف عليهم قسريا اتخذ منهم عينات دم وده الاجراء بيبيحه القانون عندنا ولما اكتشف اصابه عدد منهم يعني قليل كان بان هم اللي عندهم الايدز فده نظر إليه كأنه دليل يدينهم على أن يبقى هم فعلا آه، ليهم علاقات جنسية مثلية بما أن الاتش اي في بينتشر أكتر آه، مع الرجال اللي ليهم علاقات جنسية مثلية وكان يعني آه، توسعوا في القبض على أعداد كبيرة وكلهم أخضعوا للكشف وكانت حتى حاجة إنسانيا يعني مؤسفة لأن الشباب دول ما كانوش يعرفوا اصابتهم فقط القي اليهم الخبر مش بس ان هم متهمين في جريمه وان هم تعرضوا للضرب علشان آه، يمضوا على المحاضر اللي لفقت لكن كمان اتقال لهم انتم مرضى وهتموتوا وتستاهلوا وحتى في النيابه والقضاء كانت في تصرفات آه، مشابهه آه، نظرا لان مفيش معرفه كافيه عند القضاء او النيابه بوسائل انتقال العدوى فكانوا ما بيرضوش ان هم يقعدوا على الكراسي وحاجات زي كده هو دور الاعلام مهم جدا جدا يعني في انه يساعد في تخفيف الوصف او ان هو يزيده ويضعفه يعني عشرات المرات أه والحقيقه فعلا من سنوات كان كل الرسائل الاعلاميه في موضوع بسبب فيروس نقص المناعه اتش اي دي كانت سلبيه وكانت مش بس سلبيه كانت عنيفه الحقيقه يعني آه، كان كتير من الاخبار بتبقى القبض على مريض الايدز مثلا وتسليمه للشرطه او هروب مريض بالايدز من عماره فلانيه والابلاغ عنه يعني كان بينظر لي على انه متهم بالمرض وانه المفروض الحل ان هو القبض عليه وابعاده علشان لا يتم آه، نشر آه، العدوى آه، والحقيقه ان فعلا كان الشرطه بتتحرك يعني كانت بتتحرك وتروح <laughs> تحاول انها تقبض عليه يعني مش الجهات الصحيه كانت الجهات الصحيه بتحاول تتدخل طبعا في في الجهات دي بس بعد ما بيكون الخبر صيغ بالشكل ده وبعد ما بيكون يمكن تم التحفظ على شخص ما وايداعه كمان الرسائل كانت تبقى مش بس ضد المريض هي كان فيها كمان رسالة سلبية حتى ضد النساء يعني مطلقة يكتشف إصابتها بالإيدز ويتم آه، مش عارفة الإبلاغ عنها على أساس إن هي واحدة ست أدم جالها الإيدز يبقى هي في إثارة للشبهات وإنها سيئة السن يعني الحقيقة كان كوكتيل من الرسائل السلبية آه، ف يعني اعتقد ان هو في جهود بتبذل فعلا وفي تقدم حصل آه، لكن آه، الجهود اللي بتبذل دي آه، بتبذل بشكل مش متناسب مع حجم المشكله وصحيح ان الايدز مش على الاولويات على قمه الاولويات بالنسبه لمصر عندنا مثلا هيباتيتس سي وكذا لكن اللي انا عايزه اقوله ان في فلوس وفي آه، برنامج وفي جلوبال فند مدينا آه، مبالغ وفي